Por su non perdian tempo In questo istante io ti voglio sposar Poi Certo io Quel casinetto è mio Soli saremo E la gioiello mio Ci sposeremo La ci daremo te